Привет всем, привет всем. Это сегодня с вами здесь опять. Испания Шпакман. Привет всем, дорогие друзья. Сегодня мы посмотрим очередное видео. Посмотрим, как мы сыграем, победим мы или нет. Также в процессе волнения мы расскажем вам сегодня а, о новом событии разработчиков. Этим событием нас порадовали разработчики Games Fortnite течение всего месяца февраля мы будем наслаждаться всякими приборами, прибалбахами, всякими поэтому смотрите, как мы играем, и в процессе игры мы вам расскажем о всех событиях, которые, о всех возможностях и событиях, которые представляет событие «Разбили любовь». Сплошной розовый цвет, сплошные розовые стрелы, розовые автомобили, розовый цвет. Так что, а, а, как из Париж мы с вами. Мы начинаем. Так, все, все, мы приземлились, все, мы уже в бою. Сейчас мы чуть-чуть там бежали, хоть попить, там все, раз. Сейчас вернулись. Так, ну что там у нас? У нас все есть? Да, у нас все есть. Давай, давай, давай, что у Вот я опа, опа, опа, опа. Любите. Нам бы сейчас, нам бы сейчас помешали материалы. Ну так давай собирай материал, давай ищи эти материалы. Сапоги, ничего страшного. Так, ладно, пока Ступак собирает материалы. Вот, э, оружие, которое ему надо, значит, опять же, чуть-чуть немножко про, как и обещали, про события разделили любовь, события февраля. Знаете, всегда, про этот месяц, всегда цветы, свечи, свои цветы, туда-сюда. Вот, и поэтому разработчики между собой Fortnite приготовили такой сюрприз розовыми цветами и всем остальным. Вот, в честь этого дня Святого Валентина Значит, всех, всех, всех, всех приглашаю за 27 февраля. Ну, мы можем участвовать в событии. Так что будем готовиться, будем играть. Будут дополнительные бонусы в течение этого месяца. Что у нас там? А, материалы мы добыли. Теперь надо идти искать нам снайперскую винтовку или дробовик. Ну хорошо, если мы ее найдем, снайперскую винтовку и дробовик, чтобы останется в результате почему-то не умрешь? Нет. А не сможет, да? Нет. Да ладно. Вы же сказали, что если мы займем первое место, это только потому, что у нас будет снайперская винтовка, что ли? Нет. Ага но мы не сможем сейчас сражаться в ближнем бою. Ладно, давай, давай, надо давай. Давай, давай, так, когда не лишь, давай. давай. Еще сундучки, еще все. Вот так, значит, дальше там в течение этого месяца, значит, у вас будет возможность также значит, поддержка авторов. Такая функция, которая для тех, кто уже поддерживает авторов, и для как бы есть, допустим, код автора, то с 8 по 22 а, февраля. Вот они все, все эти люди смогут получить бесплатную обертку «Самое сердце». Но вы получите ее, не забывайте, только тогда, когда выйдет обновление а обновление 7.40. Так что, когда он выйдет, если вы все использовали свои коды, то вы это получите. Так, ну, мы уже все себе нашли, то, что нам очень надо. Патроны тоже собрали все. Сейчас тогда Чего побежим в зону. Что народ досталось. Слушай, пока мы тут одного случайно грохнули, я еще э, <laughs> патроны собираем у нас тут так, 39 человек осталось. Да. Жив 38, да, было 39. Давай пойдем. Сидеть здесь толка нету, давай, значит, у нас да, есть, пойдем дальше, что ли. Давай идем потихонечку, посмотрим, посмотрим да. по сторонам. Все-таки ничего не чинится. Так, хочу напомнить, что в течение последних 10 недель э, Fortnite предлагал очень много там дополнительных испытаний. Вот. И э, для тех, кто хочет еще супер испытаний, вот, э, когда будет обновление 7.40, значит, одно дополнительное испытание, количество. И если вы пришли в конце сезона, да, можете получить 5 баллов наград, также вы получите новую валютинку и воздушный след Блад. А? открыли, нам Слушай, да, пока вы тут рассказывали, то лучше стало 20, 30, что сразу двоих, 20, 30, 27. Просто счет идет, не понимаю, где они воюют, здесь и где они, не понимаю. Там, они где-то в центре воюют. Да? Да. Мы как раз туда сейчас и побежим. Угу. Ну давай, давай. Как раз туда и надо. Надо как-то далеко стишь, кого-нибудь Так, хочу напомнить, да, для тех, кто ждал это событие, то тех, кто будет поиграть 15 и 17 февраля, вот, а также 24 по 27, это будут выходные, то ваш опыт будет удваиваться. Вы получите, все игроки, которые будут играть, они будут получать двойной опыт выходных, и вы сможете повышать и свой уровень вашего боевого пропуска, и показатели дела, пока сезон не закончился сезон качестве питной, поэтому пытайтесь воспользоваться им. Закончился сезон, скоро заканчивается, выйдет новый, поэтому попытайтесь воспользоваться этим. Так, что-то да. Что-то елки, снег. Так, скоро снег сойдет. Скоро снег сойдет, скоро снег еще не останется. Елки. Так. Здесь что, все перестреляли друг друга? Да. Нет, вот, вот да, есть, да, там кто-то был, кто-то был. Так, да, осторожно. Да, да. Так, смотри. Вон он поднялся наверх, на дом. Ну, давай еще, давай, иди, иди за ним. Сейчас, смотри. Давай за ним. Да. что там, специально стоял, бомбу курил, что ли? Там? <laughs> Может, или он нас не видел, или он не ожидал, а может быть, потому что именно... У него щит был, и что такое. Ну, он в голову 8 выстрелов подряд. Нет, это, это, это, это, это, это, это, знаете, знаете, если хотите всех подряд. Быстренько убивать, садитесь голову. Это самое эффективное быстро. Итак, хочу еще вам сказать, что с 12 и по 22 февраля будет островная лихорадка. Это будут оцениваться таланты, показатели таланты, результат будет каждый день, каждый день вы будете наслаждаться всеми нравится Сплошная, сплошной салют, сплошные развлекаловки. Тоже люблю, когда Новый год там все останавливают. Бам, бам, бам, бам, все стреляют, салют. Там. Но ну, они когда дурачки пытаются себе в руках что-то взорвать. Ну, слушайте, не будьте такими. Вот. Помните, что любые пиротехнические изделия, там, салютом, еще бомбочки всегда используйте правила техники безопасности. Никогда не делайте ничего без... Мы как-то раз делали на Новый год. Реально, она перевернулась, и гранат как начал по нам стрелять. Нам повезло, что нас... Ну, так, ну, остается 17 человек, народу не в принципе, уже. остается или самые бешеные, или самые крупные Куда идем? Куда, на куда, пойдем? куда пойдем? Сейчас пойдем в центр. Да? Да. А сначала здесь шоколад. Танцевали, шоколад попили, дальше пили. И побежали. Путь. Так, значит, еще будет новая серия турниров, которые будут называться «Раздели любовь». Значит, э, они будут проходить по выходным 9 и 10 февраля. Там будут, э, значит, э, разработчики, значит, создатели игры, они будут определять лучших игроков вот, в более высоком дивизионе, значит, по набранным очкам. А также в системе турниров появятся новые функции во время этой серии, которая называется «Раздели любовь». И также все это появится после обновления 7.40. Затем 7.40 как песня, такая. и <laughs> У нас, кстати, вот классное обновление, ну, все помнят, и кто не помнит, тот может спросить у своих друзей или поискать в интернете. Ой, эти, одна песенка 7.40, а у нас обновление 7.40, это вообще интересно, вот разработчики этой игры, они вообще предполагали, эй, Epic Games, вы знаете, что 7.40 это культовая песня России была со времен, я даже не знаю, вот это надо посмотреть в интернете про паровозы. Ай, прикольно. Так, сейчас. нам надо записать, сейчас забежать в зону. Осталось 12 человек, давай, тихонечко пошел. Сейчас, может, кого-нибудь найдем все-таки, да, если да, прячется, там все, потому что никого не осталось. <laughs> Друг друга все убивают, а <laughs> где они вообще не понятно. Непонятно, где только. Так, ну, значит, э, по поводу значит, тут будет как бы 4 зиона. Открытый дивизион, полупрофессиональный, профессиональный и чемпионский зион. Ну, в зависимости от того. Так, там кто-то летит. Да, на самолетчик кто-то летит. Но он летает прямо, далеко-далеко. Где он, где он, где он? Там его не видно нигде? Слева, а, вот а, он. Вот он. Но такое ощущение, что он сейчас будет прыгать, подожди. Ну, сейчас посмотрим. говно. Все, улетел. До него не достать. Он ну, не прыгал разве, да? Нет, он не прыгал. Слушай, куда он прыгал? Он полетел в центр. Он в центр, Ты патроны был, перезаряжены? Да, у меня все перезаряжено. Главное, так не забывайте бегать и перезаряжаться. Все время, после каждого боя, после один выстрел, перезаряжайте оружие, потому что когда встретите еще кого-нибудь, вам надо будет... Э, он катапультировался. Я же так это чувствовал, что он где-то был здесь. У него самолет упал. У него закончился бензин или керосин. Вижу, вижу вот людей. Вот, вот, вот, вот, вот, Сражаются двое. Все, давай туда, давай за Да, сейчас короче. к ним давай. Давай за Один давай на высоте. Так, стреляй, упал. Сейчас... А, тут того грохнул, да? Нет, тут того не грохнул. А, тут тоже остался? Нет, вот так. Ой, смотрите. Я... А, это он вернулся. слушай. Ну, слушай, ну не вложишь. Ну, да. А у него жизни, наверное, не оставалось, потому что он, наверное, с этим сражался. Да. В бой, попал, уже практически ничего не было. Ну, ладно, тем не менее, 4 уже. Осталось сколько? 6. Да, у нас по плану мы как собирались сегодня как бы, быть третьими. Так что нам осталось еще, что кто-то где-то кто-то грохнул, а потом кто-то пытался грохнуть нас. Так, и значит по поводу значит, этих соревнований вы можете играть в этих эм, своих дивизионов вы будете получать дополнительные очки, вы будете повышать свой уровень и постепенно переходить в следующий дивизион. И постепенно вы сможете заработать значок и участвовать в сеансе чемпионата, чемпионского дивизиона и получить доступ к финальным играм, которые пройдут 23 и 24 февраля. Поэтому старайтесь сегодня и завтра 9-10 участвовать, старайтесь зарабатывать, старайтесь идти вперед. Не забывайте об осторожности. Так что это практически все, что мы хотели вам рассказать о событии, которое называется любовь, и которое окрашено в розовый цвет, неважно, пацан или девушка, девчонка. Играем, потому что это день Сан-Валентина, это день Сан-Валентинок, это день шоколадок, конфеток, выхода в кино, подарок цветов. Так, а мы уже идем тут, ну, грохнули, насколько стоит, 5 5 Если я увидел человека... Нет, он был не там. Я сейчас просто самолет, чтобы быстрее к нему прилететь. Он был на... Он был на... Ну давай полетаем, потому что что там... Народ, народу мало осталось, да? Пока, пока не найдешь. Так, все, вылетели. Ну, так вот, все. они. Да, вот. Нашли. Найдешь где-нибудь. Может, на самолетике где-нибудь. Так, все, вылетели. Ну так вот, вот, все. вот они. Да, Пошел, вот они. Опять, Нашли их. Редки. Если они к нам не идут, то за швыдком пойдем. Да. Я слышу, лежит человек. Давай от меня. Вот. Я не я не Голову попал. Да. У нас есть ракетница? Да. А ну давай устроим ага. войну ракетниц. Сейчас вот с этим чуваком мы сейчас будем биться за ракетницу. Мне надо бы мечи. Ну застройте, устраивайся, давай, устраивайся, нам там потом думаю. Да. Потом там ну, пытается все пробить. И... Ну. Мне надо все перезарядить. Давай, давай, давай, осторожно. Сейчас он тоже как-то медленный. Сейчас я посмотрю, когда он выйдет, когда он спрыгнет со своей постройки, открою и выйду к нему. Давай. Там Объем. Там, там, там шевелится. Давай, давай, не торопись, спокойно. Пускай первый проявит Так, я тоже вот прыгал, поджал, поджал. Справа, справа. Да, да. Сейчас я отредактирую. Справа. Три, два, а один. Да он нас не ожидает. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Убери. Опа, вот Ой, нам снайперский раунд по истории. Это Панама опять? Это Панама опять. Опять, остается опять. Остается два человека, кроме нас. Так, да. Павел ракетница. Да, сейчас Пока он построится, давай. Короче, если с тем не получилось война ракетницы, мы устроим войну ракетницы с этим. Он же тоже война ракетницы с да? да? Ну все, сейчас мы будем биться до последнего. Так, ну план мы уже перевыполнили. А, Еще не перевыполнили. Да. Ой-ой-ой, ну, он опять стреляет по нам. Вот. Давай, отходи в сторону, отходи в сторону. Давай, настраивай, настраивай. Пускай он думает. Да, Так, пускай он думает, что мы с тобой сетим. Вот так. И отходи сразу куда-нибудь вправо, пускай он стреляет там, где мы только что стреляли. Так, он думает, что если же там, но я тут стою. Ну, да, поэтому... А теперь мы возьмем... Давай, давай, давай, давай, давай, давай, все, стройся. Это сразу же полетела. Перезаряжаемся. Мне так почему-то... Слушай, а жизни ты не можешь остановить? Нет, пока нет. Но ну, мне так Через задний пароход. А нет, кстати, вон он там сидит. Еще раз, еще раз. Так, ну что? Слушай, может быть это то, что мы сегодня рассказывали про Саварин. Нам поможет сейчас перевыполнить план. Может быть даже. Да, и может быть закончить вторым. А, У нас много припасов, так что этих самых материалов стройся, давайте. Вон он. У меня такой Да, у него такой У нас есть еще. Да, ломай его, ломай. Атака. Делай с ним. Делай из него котлету. Давай. Сейчас пойдет буря. Поэтому надо быть осторожным. Ты знаешь, где он сейчас? Да вот он идет к нам. Он вот ну, он. справа, так, стоп, стоп, стоп, стоп. А вы не влево, давай, уходи. Да, сейчас выйдем. Давай, кончай его, все, давай, все. все. Давай. Я думаю, что он уже труп. Давай, давай, давай, не прыгай, давай, оставь, а подожди, он сейчас поедет. Сейчас сам стоит. Осторожно, давай. Мне кажется, что он уже все, он уже не выживет. Ну сейчас посмотрим. Толь. Опа, на все. покрасавчик. Птичка, так, давай, да, спросим, потому что остался один. Ты знаешь, эти люди всегда поможет спрятаться где угодно, не напасть куда угодно. Давай, лечись. Слушай, ну все, план три выполнено. Так что сегодня события были ведут такой плей, там нам да, помогает. Так, что дальше? Так, щит, щит, щит, щит, щит, щит, щит. Сейчас выпьем. Ну, опять давай, давай, давай, залезай, баррикадируйся, Тебе еще литр есть. Сейчас найдем его. Обычно, обычно они где-то. Ой, Они обычно следят за этим. Вот он, я его увидел, он за деревом. Он последний. Вот он, вот он, о, да, привет, привет, привет, привет, привет, привет, чувака, сейчас приземлится, стреляй. Давай, давай. Давай, ай, давай. Давай, сейчас. И победа! А -а -а.